Ketemu lagi di saya Ramadan Kali ini kita akan mengulik bagaimana membuat uh, sesuatu dari lidi bekas lidi kelapa sawit Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saat ini kita sedang ada di Pusat Layanan Usaha Terpadu Bersama Bapak Asari Asari hmm. Warman Warman. Beliau adalah ketua uh, pimpinan di sini dan Bapak Warman adalah uh, konsultan. konsultan untuk bidang produksi. Nah, sekarang kita mau ngapain Pak ya? Nah, baik, kita, hari ini kita akan mengadakan pelatihan anyaman piring li, dari lidi sawit atau yang kita sebut sekarang ini dengan plot KUMKM Provinsi Riau Grebek bersama masyarakat. Gerbek adalah gerakan Riau Berkarya. Eh, mungkin gerakan Riau Berkarya ini seperti apa Pak? Maksudnya misi dari Plut sendiri, mungkin Bapak Sari? Ya, gerakan Riau Berkarya ini bagaimana kita selalu menghasilkan karya-karya anak-anak negeri ini mempunyai suatu karya. Karya ciptakan karya-karya terus. Pada hari ini itulah uh, salah satu karya itu anyaman piring lidi sawit. Jadi Lidi sawit bukan hanya bisa digunakan untuk piring, tapi juga untuk kemasan produk seperti eh, tempat aqua, tempat buah, juga bisa digunakan untuk sapu lidi. Dan banyak lagi desain-desain akan kita jadi kita buat untuk uh, dari bahan lidi sawit tersebut. Eh, untuk lebih jelasnya kita ikuti Bapak Warman. Ya. ya. Assalamualaikum. Saya kata dulu. Iya, ya. Jalan, jalan, Sambil jalan ya? Iya. Nah, bisa diskusi juga sama Pak Eka sambil jalan. Tadi sudah ada tiga kelompok, yang bapak-bapaknya satu kelompok, ibu-ibu jadi dua kelompok. Sekarang ambil... Uh, lagi. Oke, okay, silakan, tidak apa-apa. Eh, uh, 96 batang. Jadi 100 ya. Nah, jadi 100 nanti betul-betul dihitung jumlahnya 12 satu tumpukan jangan sampai 11, jangan sampai 13, ketahuannya nanti pas proses penganyaman karena pas proses penganyaman yang 12 itu dibagi 4 jadi tiga batang satu tumpukan kalau dibuatnya 11 atau 13 bakalan ada kekurangan ataupun kelebihan jadi 12 kali 8 tumpukan silahkan ibu-ibu diambil masing-masing utamakan dulu mengambil lidi yang lebih panjang keren pak anak muda Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Plut KUMKM Provinsi Riau. 100 Gimana cara ngambilnya? Ya, itu cara ngambilnya. Ditarik, ditarik. Ditarik atau gimana? Hmm. Ah, gitu. Oh, tarik Eh, iya, iya. Kalau dibuka semuanya mungkin masyarakat. Masyarakat. Dan di ini aja, ambil nanti dikurangi aja ambilannya. Oke, maaf. Ambil beberapa nah gitu. Ini pas atas sini. Atas tulisan aja lah. Aman. Jadi 96 berdua ya. Ya, <laughs> Acil salah balik, karena ngambilnya balik. Oh, apa dia? Ah, tuh. Dia siapa, Pak? Coba deh. Iya. iya. Ya? Hitung berapa nih, Bang? Jumlahnya, Bang? 96. 96 satu tumpuk. Iya, satu setelah satu piring. Oh, satu, satu piring 96. Nah maksimal 100 atau ada yang patah nanti oh maksimal 100 soalnya masih pemula pemula banyak yang patah <laughs> ini ya. yang lidinya gimana kategorinya pak pilihannya gitu uh, lidinya ini sebetulnya lidi lidi lidi sawit memang dari tekstur warna lidi ini uh, sedikit lebih gelap daripada lidi kelapa biasa karena ini lidi kelapa sawit teksturnya lebih pendek daripada lidi kelapa oh. uh, minimal untuk kerajinan piring lidi atau keranjang buahnya itu panjang lidi ini dari pangkal sampai ke ujung terkecil ini minimal 75 cm, 75 cm. kemudian lidi dari batang sawit yang uh, berusia di atas 6 atau 7 tahun. Kalau bisa yang lebih bagus itu di atas 8 tahun. Kalau dibanding dengan di, dari kelapa hibrida nih Pak, mana kualitasnya lebih bagus? Uh, sebetulnya kalau kita bandingkan tidak bisa dibandingkan juga karena beda tekstur. Uh, tekstur di kelapa hibrida itu kan lebih warnanya ini lebih terang kalau lidi sawit ini warnanya cenderung lebih gelap tapi hal itu kalau dari kekuatan hampir hampir setara untuk kualitas per batang lidinya kekuatannya hampir setara e, kalau lidi kelapa kelenturannya memang yang lebih lentur dan lebih tidak mudah patah tapi ada e, kategori lidi sawit ini yang memiliki kelenturan di atas kelenturan lidi kelapa yaitu yang baru diambil bukan dengan tekstur warna hijaunya dianggap muda tidak itu lidinya tetap dengan kualitas yang bagus lidi yang sudah tua cuma dari karena ini lidi sawit tekstur warnanya aja yang hijau untuk bahan baku ini Pak, kalau di Pekanbaru, apakah didatangkan dari kebun sawit atau emang di pasarnya udah ada jual lidinya Pak? Oh ya. Untuk bahan bakunya sendiri rata-rata peserta pelatihan yang datang masyarakat yang datang ke PLUT KUMKM Provinsi Riau itu eh, rata-rata uh, rata -rata mereka kalau ada keluarga ataupun salah satu dari anggota kelompok yang memiliki kebun sawit itu mereka ambil sendiri dari ladang sawit kemudian kalau yang tidak memiliki ladang sawit tetap ingin mendapatkan ilmu menganyam lidi sawit ini bisa bisa juga dibeli ke masyarakat yang memiliki ladang sawit itu biasa harganya sekitar ada yang menawarkan Rp2.000 per kilo setahu kami yang sejauh ini paling tinggi 5000 per kilonya 5000 per kilo sudah jadi lidi Pak ya udah sudah diserut, sudah ya? diserut uh, dipisahkan antara lidi dengan daunnya Ketahuan Okay. pas mau nganyam bonus, nggak ada diskon. Nggak ada bonus, nggak ada diskon, pas-pasan. Oke. Okay. Istilahnya dalam dalam anyaman, dalam kerajinan anyaman itu kita sekarang buat pusatnya atau dasarnya. Ada juga yang bilang alas, telapak, ini segala macam. Kalau dari dari kerajinan anyaman itu namanya pusat. Oke, okay, diambil tumpukan yang pertama Nah untuk kenyamanan kerja saya sarankan tumpukan lidi dipindah ke belakang masing-masing. Pindah ke belakang dulu. Biar di depan area di depan kita bisa untuk menganyam. Biar siap semua kerjanya. Ada yang kebiasaannya kidal nggak di sini? Tidak. Kebiasaan Biasa menggunakan tangan kiri. Kalau tidak ada, berarti semuanya tumpukan yang pertama pangkal lidi di sebelah kiri kita. Kalau yang biasanya kidal mengerjakan apa-apanya, pangkal lidi di sebelah kanan. Hmm. Jadi dari ini saja sudah berubah nanti. Ingat, tumpukan pertama pangkal lidi di sebelah kiri kita. Arahkan. Oke, tumpukan pertama. Tumpukan kedua. Nah, ikuti seperti ini. Bapak Ibu semuanya. Di depan Bapak Ibu ya pangkal lidi di sebelah kiri yang kedua pangkal lidi arah ke kita posisi di bawah tumpukan yang pertama tumpukan tumpukan pertama pangkal lidi di sebelah kiri kita tumpukan kedua pangkal lidi arah ke kita dan diposisikan di bawah tumpukan yang pertama kira-kira seperti ini itu jaraknya nanti menentukan tidak Pak Enggak, jaraknya diperkirakan saja dulu Pak sekarang tumpukan yang ketiga pangkal lidi di kanan posisikan di bawah tumpukan yang kedua jaraknya Pak dikira-kira aja dikira-kira aja Pak Di bawah, semuanya di bawah. Ini tumpukan pertama, tumpukan kedua di bawah yang pertama, tumpukan ketiga di bawah yang tumpukan kedua. Yang keempat, pangkal lidi atau ujung lidi mengarah ke kita. Diposisikan di bawah tumpukan yang ketiga. kira-kira seperti ini bukan tumpukan pertama posisinya sudah di bawah kah sudah tumpukan kedua pangkal lidi sudah di bawah tumpukan ketiga pangkal lidi juga di bawah tumpukan keempat pangkal lidi di bawah semua itu berarti sudah betul kalau ada yang di atas pangkal lidi berarti ada salah Oke, saya perhatikan dulu lah satu satunya mungkin kotak atau peta di bagian dalam. Iya. Ada empat sudut. Kita bakalan mengisi keempat sudut ini secara berurutan. Mulainya boleh dari mana saja. Yang penting secara berurutan. Jangan setelah sudut yang ini lompat ke sini. Kalau setelah ini sini, sini, sini. Kalau di sini mulainya, habis itu di sini, di sini. Berlanjut. Oke. Eh, tumpukan yang kelima. Kenapa saya minta berkelompok supaya bisa saling bantu dulu? Ya. Karena kalau yang udah mahir sih nggak masalah ya. Kalau yang baru belajar kadang ini lari ini lari bingung. Oke. Iya, kalau lari harus ada yang ngejar. Pangkal pangkal lidi diarahkan ke dalam kotak, jangan dari sini, dari sini di dalam seperti ya. ini nah ini sudut nih perhatikan ini sudutnya yang saya isi pangkal lidi nah kalau saling bantu saya minta ini ini dinaikkan yang ini udah di, pangkal lidi di atas udah di atas dua-duanya iya, kan nah, arahnya ke dalam ke dalam dari kotak oke okay? seperti yang tadi pangkal lidi dinaikkan sudah selanjutnya berarti sudut yang ini sudut yang ini lagi ya oke tetap dari dalam dari dalam pangkal lidi dinaikkan ke atas tetap arahnya ke dalam ya dan nah ini yang belum bu garis lurus berpasangan jangan diseret sebelah yang ini lepas seret dua-duanya gini sejajar nyeretnya oke? Halo Kak Devi. Iya. Uh, mau bertanya nih. Eh, kenapa bisa ikut kegiatan ini Kak Devi? Oh ini pertama unik barangnya unik ya terus juga modalnya juga nggak mahal sekilonya lidi ini cuma 5000 katanya dari sekilo tuh bisa jadi lima piring jadi kan modal cuma 1000 udah cari-cari tahu harga jualnya itu satu piringnya sekitaran harganya 4000 kalau kita jual jadi kita bisa dapat untung 3000 lumayan kan tambah-tambahan kita. Ayo teman-teman untuk dapat penghasilan kerja di rumah kita bisa menghasilkan nih gitu. Gak lama loh bikinnya. Katanya satu piring itu kurang lebih sejam lah. Jadi jadi sehari bisa berapa coba. Yuk kita sama-sama belajar